Всем привет! И сегодня я запишу первую свою часть про Clash of Clans. Что нам тут говорят? Добро пожаловать, вождь, мы ждали тебя. Ой, как приятно. Я на самом деле играл в эту игру, у меня есть седьмой уровень градуша, но для вас я сыграю еще раз. Это твоя новая деревня, разве не чудесно? Жизнь здесь была бы идеальной, если бы не да, это гоблины. Ага, что это за жалкие людишка? О, это отдало гоблина. Скорее поставим пушку защиты нашей деревни. О, еще одну можно поставить. Это нравится. Не время жать, потратить много зеленых кристаллов для ускорения. Вот они, наши кристаллы. 500 кристаллов. Сейчас они на меня нападут и ничего не получится. Они охотятся же за золотом, чего они побежали на эту пушку? Украли бы у меня там 5 копеек. Ох, чуть не попали, Реально постоянно. А, ну. Ну, короче, они сами восстанавливаются. О, круто, мне этих много. И сейчас я-то знаю, как работают маги. И думаю, надеюсь, одного мне хватит. Риско а, специально рассчитали, что одного мне не должно хватить. Раз хотел сэкономить, вот и хуже. Ладно, был другой. Так, мы все разрушили, у нас все переполнилось. И мы сейчас будем прокачивать. самое важное для меня развитие строителей. У меня на той базе было три строителя. Так, эликсир необходим для тренировки войска и строителей склада. Да, эликсир хранилища. Подождем 10 секунд, посмотрим, как наши маги бегают. Вот, смотреть, сколько нам еще тут всего нужно уничтожать. Так, давай построим эликсир хранилища. Нет, ну, да, да, Плохая идея. В нашем ратуше тоже хранится вот эта комиссия. Кстати, можно собрать. Чего, Дима? Ай-яй-яй. Я зря это сделал. Мне бы 20 эликсира золота. А еще нужно безопасное место для хранения золота. Это, конечно. Мы сейчас сделаем золотохранилище себе. И еще чего. Ну ладно, в общем, такая игрушка. Так, что у нас Дофига еще ресурсов есть. Уничтожив эти ресурсы, я буду зарабатывать кристалл. А, глубину золото. Вот, что нам нужно, чтобы заработать? Казарма, конечно. Казарма, как же без казармы? Сейчас мы там варваров натренируем. Это как обычно. надо ну, это начальный этап, это так хорошо просто на душе. Теперь давайте быстро. А, все. То есть это неинтересно. На две минуты, я думаю, ждать не буду. Ладно, давай-ка наберем, <laughs> наберем побольше. Ладно. Создатели тут пошутить еще И нападаем. Я думаю, столько воинов хватит. Прям это до горла хватит. И сейчас медленно, наверное, они уничтожат эту базу. Не понимаю, почему 34%. Здесь три здания, которых 33,3. Даже если округляют, то должно быть 33%. Ну ладно, это логика такая. Так, так, так, так, так. И сейчас, сейчас сейчас будет... О! Да. Все клево. Это было великое сражение. Кем тебя запомнит история? Блин, я же уже набирал. Короче, я сам по себе не чую. Это будет два, вторая часть. С золотом, которое мы получили от гоблинов, можно улучшить это. Ой, клево. Все, тысяча золота Это же какая. Я пока... Э, да почему они мне не дают ничего? Строители это два по идее, должны мне давать строиться. Прекрасно, теперь мы можем строить новые здания благодаря... Ой, что-то вылетело тут. Ну, сейчас зайдем, и все будет хорошо. Загрузка. Ладно, сейчас загрузится. Я... Все загрузилось. Так, что, если ищешь новых подвигов? А, ну то есть обучение мы прошли. Так. Ну, тут как бы достижения, все такое. Ладно, давайте уже что-нибудь... Да, блин. Да, правильно. Давайте уже что-нибудь наконец-таки сделаем. Так. Сделаем дофига этих варваров. Дальше что у нас еще? Войско, казарма. Одного эликсира не хватает. Не. Во, один эликсир. И сделаем где-то, блин. Да смысл сейчас тратить весь эликсир, все равно не сможем подкачать войско. Так. Башня лучницы нам понадобится. Точно. Давайте сделаем такую расстановку, чтобы если кто-то нападет, не смогли у нас забрать все. Например, так вот. Так. Сейчас я объясню, почему именно такое хочу. Так, это с этой стороны. Ой, нет, вот сюда. Так. Ну и как-нибудь. Неважно, в общем. Так, и теперь берем Сейчас, что мы возьмем? Забор. Ну, и вот так поставим его. Короче, моя цель окружить вот эти здания вместе с пушками всякими. И все, и никто нас не пробьет, и мы будем самыми крутыми. Ладно, на этом я завершу свою первую серию. Всем удачи, всем пока.